Так застрелите нас усіх. Та ну да. А самоліт, как летів, я ну як і за не зачепився. Як і ну, за стоп. Вечером смотрю, сели, сел, сел кофе пить. Смотрю, десь риви, думаю, господи, на жінку кажу, давай, кажу, хоч в погріб ховатися чи куди. Він як і за стоп взяти, прямо по двох ривий, погнав туди. Що ви літаєте? Ну, літайте, літайте, що, висоти мало. Ні, це нічим страшає. Страшають, мабуть. Так бомбили туди чи що. Ну, ладно, вам построим дом, поселок, он там, на том на лугу. А сколько что той поселок, пришел какой-то э, Тарута и сказал, это все чепуха, туда газ проведем, воду. А сколько что квартира будет стоить, если ты мне, мы вам дачный построим, двухэтажник, Оплатить у меня за что я буду платить? Да свою пенсию заплатите этого? да? А, ну зачем такие, ты человек такой, вроде с Донецком, какая должность, ну ты, ты же человек вроде же соображаешь, наверное, дятел какой-то. Всі такі, такі речі Та толкають. вам взагалі отут за те, що тут зробили, так всі долги дуже поспіли. Ну ось, от дивися, треба шифер вже ну, дивися. У, уголь, уголь стоїть, он, шифер знесли. Кому мішав? Ахнули, ну ж дивися. Ні забора, ні Ні забора ж нічого. Ахнули, хто дивися, скільки ахнули. Тепер тут треба дві, шиф, дві чи три шифери не треба. Треба купити. Ви ж на- нахіра ви туди стріляли, хто там? Там двері зайшли по двері, глянули, ні, там партизан или кого там. Зачем ми стріляли? он садили в ворота, у гараж, знесли ворота. Стовп був дерев'яний, гахнув, он стоп лежав. Збили стоп прямо на гараж упав, тепер не ворота не відкриваються. Так це нічого. вони що, зачистку робили чи що тут? Та чорті що не робили. Я прийшов, стоп лежить на гаражі. Вон, бачи гараж, тепер треба розбирати гараж, рихтувати гараж. І нікому ніхто не нужен. Ніхто, нікому ми не нужні. Нахіра ви стріляли. Взяли вікна, посадили всі вікна. Все простріли вікна. Кого ви шукали, все було відкрито. Зайди ж, глянь. Погріб, два дня лампу пальну, єлі відрихтували. Ну там же він відкритий. Заглянули б, нема ж нікого. Ні, треба всадити, розбити і все. І откуда в їх ті пулемети, патрони, ніхто не жалів нічого. Ну, відкрили, погріб вже відкритий був. Заглянув, нема ж нікого, ні партизан, ні, ні сепаристів, нікого. Ні, посадили, розбили все, розчистили, шифонер, потолок розбили. Ну зачем вы это сделали? Пидорасы, блядь. Да. Ну ладно. І нікого не доб'єшся, поїхали, нікого. Ніхто розговорять не хоче. Ні в гори з полкова, ніхто не Побили тепер ніхто нікому не нужен. Нікому. Ніхто не знає, хто приказ віддавав. О, Це вони знають. Та знає все, ну може. Шифером накрити, шифером бив, вон шифер. Тепер старі куски поставили, хоч би собаки не бігали. Ну що це за, що це за нація така? А тепер це купили, покрили, теж все покрили, 8 тисяч. Пожалуйста, балку, по- балку поставили, відбили балку, там кроку, все зробили, 8 тисяч. Я що, син мільйонера, що буду. І нікому поїхали, говорить, з полкому не сказали, ні. От я дитё войны 300 гривен, вот 300 гривен. А теперь за свет, когда 7 тысяч за свет. Я говорю, там мы же два месяца ду- дома не были. Какой же свет? Мы не знаем, 7 тысяч вот на, на то. Ну что это за власть такая? Мы ж говорю, ну счетчик же стоит, счетчик включений. Мы ж дома не жили два, мі- почти два місяці. Та ну да. За что платити? Сравнять за тот месяц по квитанции данные счетчика. Ну, счетчик, я вам счетчик же, он, Да, счетчик же стоит, ж же был. Никто ніхто ж, кажу, не тот, никто не был. И значить, по счетчику уже муж поїхала жінка за счетчик. Нет, вы должны 7 тысяч. ну, ді- я дітей війни 300 гривень мінус. Откуда вы берете 7 тисяч? Ну, Нікому нічого не закажешь. Я буду 7 тысяч, я получаю 100 тысяч, и мне 7 тысяч не жалко. Где я их возьму, те 7 тысяч? Ну, вот принесут пенсию, вот надо покрыть, а зараз вже надо ж ось, ось, розбите все. Розбите все. Туалет взяли туалет, тепер, извиняюсь, в туалет негде сходити. Туалет взяли, розбили туалет, ідіоти. Мішав, як це ж, ну, ну як це з цього, що лупили, ж видно, що лупили, все И здвинулося. вот угол тоже, да? Та й угол, же там з угла, там з з тої сторони розбита теж. Що куди не лупили, ідіоти. От от матері весі привезти сюди, щоб вони подивились матері їхні. А вони ось кожне утро. Сьогодні два бронетранспортера, флаг, поїхали туди. Завоювателі, як їх назвати. Та вони скоро матері будуть їхати, шукати їх, Та. де вони лежать. Так то ну, ну слабо там. Той Харківський, що там е, е, веде партизанську то бойду, вчора сказав, я то другого назначили а там... А Донецкой бросили все это дело, потому что... От Лозовой этот, партизаны накрыли вчера градом, отжали. Їх усіх треба в Київ поїхати і градом, а то Юлю, під, да, підарешко, эту, до далеко, звісно, далековато. Щоб вони почувствовали, що кинуть туди бомбу то, в, в, в, у Київське море, щоб потім все гамно у Київ бігло, метро там в Київ. Щоб вони почувствовали, що таке. А що вони сидять? Да, поки на своїй шкурі не почувствують, ніхто ніякого сострадання не буде. Так як ну, побили, так ви ж дайте деньги, ви ж, ну вон, що цим, покрили це пленкою. А що пленка? Пленка порвалася. Вон стоїть пленка, тепер треба шифер же. Поїхали, хоча б поїхали льготний, льготний шифер, хоча б там шифер покрив. Ну, покупайтесь, вже покрився, вон. Криша вся в вон пленка, а что, шифера что? Теперь На хату купили, теперь надо тянуться сюда купить. А если гахнуть еще раз, туда я повесить, потому что я ж уже больше шифер не куплю. Я ж на пенсии. А він сходить, вис- ходить там это саме. Це вони з Лиманського, мабуть, стріляли, да? Та он за, цим, за, за, за, за, за моста стріляв. Ну, вони за моста, потім вони вон на тих, на виноградниках, на виноградниках, з виноградника стріляли. Вони за всіх больниці виноградники там стали, сюди садили, що їх смочили. Те, що ось воздився, перший посада, ось, як улупили, як тільки приїхали, бабітаю, як улупили, так, пер, першого сразу, этот дом сложився сразу. Вона на, на горі живуть усі. Колодязь розбили, кому-то і кому все. Ті ж вже покрили хату, а це ж одразу ж. А там он, живет женщина и брат. Вона там, я не знаю, получала сколько на мінімалку. Розсадили, розбили, все, справилися. От безтолкова нація. Господи, то б'ють нас, хоч би всіх вибили. Щоб ми не мучились. Да, мабуть, так воно і буде точно. Ну ладно, давайте, удачі вам. Спасибо. Ви сказали, стало легче. І грижа Та ну, перестала правильно, боліти. да. Тут грижа схватилася. Конечно, надо Натягали. вибалакуватися, потому що... Та нікому не Собі- нужні собі абсолютно. держать, да, воно. Та нікому ми абсолютно не нужні, абсолютно. Ну хорошо, всего доброго вам. Здоровья. Давайте і вам, ребята. Спасибо. Спасибо.